doing. はお父さんの会社ちゃんと電車に乗れるかなちゃんと間違わずに降りられるかな次は右なの左なのここはどこ私は誰ってもう全然わかんないでも大丈夫次の角を曲がったらそこにはほらって叫んだ2人はプリキュアガッシュでゴーりょうたのお使い大作戦やっぱりりょうたくんのことが心配なのねそんなこと